नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा आज चाहिँ हामीहरू ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने काम गर्छौँ सो फर्स्टमा चाहिँ मैले एउटा क्लिप लिएँ क्लिप लिइसकेपछि हामीहरू इफेक्टमा जान्छौँ र यहाँतिर हामीहरू अल्ट्रा की भनेर टाइप गर्छौँ अल्ट्रा कीमा चाहिँ यसरी लिएर आउँछौँ लिएर आइसकेपछि हामीहरू तलतिर यसरी स्क्रोल गर्छौँ र ती कलरमा चाहिँ हामीहरू यसरी राखिदिन्छौँ र ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भयो अब यसमा तपाईँले जुन पनि ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यो हालेँ मैले सो इजी छ तपाईँहरूलाई यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ